こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスを真っ赤に塗ってクリスマスの絵を描いていこうと思います。 なんとかこれを真っ赤に塗りました毎年イルミネーションが綺麗なところへ行ったんですけど木には何にも電気ついてなくてなので今日は室内でイルミネーションをつけて絵を描いていこうと思いますなんですけどもう今日遅いんで明日の朝まで乾かして明日描こうと思いますはいではこの赤いキャンバスも乾きましたのでここに追加していこうと思います とりあえず黒グリーン白の3色を入れてみました私はいつも描きながら考えるので最初から最後までどんな絵がどんな風になるっていうのがわからないんですけど昨日赤一色に塗った後にちょっとなんかイメージで階段があってでっかい猫がいてみたいなちょっとイメージしてたんですけどここからどうなるかがちょっと分かりません これもう少し足していきたいのと仕上げですねしていきたいと思うんですけどちょっと頭を休憩させてそれからまた描いていこうと思います すっかり真っ暗になってしまいましたが絵が完成しましたこの絵は階段の下のプレゼントというタイトルになりましたクリスマスのちょっと前になると私はクリスマスソングを聴いたりクリスマス映画を見たりしたくなるんですけどこんな時期だからしょうがないんですけど今街へ行ってもなんかイルミネーションとかがねなかったり なんか大変な時期ですよねというわけで今日はクリスマスの絵を描いてみました最後までご覧いただきありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょうメリークリスマス良いお年をお迎えくださいさようなら最後までご覧いただきありがとうございます この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです今後も動画を投稿していきますので是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします